Esa cosa esas para una cosa ahora, para el almuerzo. ¿Tú pedías? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Uy, qué gonorrea, no, abuela, ¿por qué? Salga los viejos, una nace en esa... No, yo sin condón.